Ночь коротка. Вот посмотрите в ваших текстах. Да даже не надо, это все, все знают. Все знают специально слова, выбрали. но на всякий случай. Здесь, да. Спят и лежит сюда заглянул на часок, Хоть я с вами по не знаком, И далеко отсюда мой дом, Я как будто Я совсем танцевать разучился И прошу вас меня заменить с вами совсем не знаком И далек отсюда мой дом Я как будто бы снова Возле дома родного В этом зале густом Мы танцуем вдвоем Так скажите хоть слово Сам не знаю о чем раз, ничего себе. И тоже про вертолетчик. Новый год мы встречали вертолетный из эскадрильи. Вот где наши друзья были лучше, где побратим, где Вадим Бурак, где Виталька Балабанов, Камыск, который тоже погиб. В том же бою, в том чуть позже, он в Ташкенте уже. Ну. А тогда все были живы, Новый год, все веселые, пьяные. Ну, никаких боевых. Ну, елка была чудная, не буду рассказывать, что на эти елки висела. Не неимением игрушек. Нет, расскажу, детей нету. Гиджи на драйве начищены, пулеметные, автоматные. Все это мишурой, такая ткань была э, на, на линейке покойников ну, убитых. Она такая зеркальная, чтобы э, э, вербовщик тюльпан пока прилетит, долежал. И еще, пожалуйста, вот эти резиновые изделия, красивые, разноцветные, с мордами зверей, на, на, надувные шарики висели на этой елке. На этой елке был вертолет. Елка, привлекли вертолетчики. И вот это называется 24 года вечер на весу Кружится снег на крыше, затянут в облака Ночный восход звучит случайный вальс Над модулем притихшим и под его Уходит старый год Звучит случайный вальс модуле, притишь и под его ноги уходит старый год Что было в том году Дороги да дороги До скрежет на зубах Горячего песка И новые друзья И старые тревоги аккордами чужим И добрый старый вальс Среди афганской ночи И мысли из отца Звезды закружил И добрый старый вальс Среди афганской ночи И мысли из отца Звезды закружил Плывет, качаясь вальс горами, не ведая войны, не ведая границ, мы грезим наяву любимыми глазами, пожатием нежных рук и шорохом ресниц. Мы грезим наяву любимыми глазами, пожатием нежных рук и шорохом весеню. Пусть голос твой охрип, но нету звуков фальши, Кончающийся год не зарастет дурьем. Играй, пилот, край, а то, что будет дальше, а мы тебе сейчас тихонько подпоем. молока И лежит у меня на погоне Незнакомая ваша рука После тревог спит городок Я услышал мелодию вальса И сюда заглянул на часок Пусть я с вами совсем знаком И далек отсюда мой дом Я как будто бы снова возле дом родного В этом зале пустом танцует вдвоем Так скажи мне хоть слов Сам не знаю, о чем не слышно Небесо кружится, снег над крышей Затягивает по облакам Полночный развод Звучит случайный вальс Над модулем repariu